takovou eh, mini recenzi ohledně helmy, kterou jsem si pořídil. Je to helma Scorpion eh, eh, typ EXO 710R Night. Na začátku této recenze jsem dal nějaké obecné informace, je tam spousta fotek, což nám hodně pomůže, protože výrobci většinou dají do těch e-shopů nebo oficiálně uvolní dvě, tři fotky a tím to prostě hasne. Takže člověk nemá šanci se podívat jakoby detailně na tu, na tu helmu, jak vlastně vypadá ze všech stran, nějaký ty detaily a tak dále. Takže máme tady takový malý unboxing. Eh, v podstatě helma přišla přišla takhle už v tom obalu, pak tam máme dál, máme tam pinlock. Tak, stranu, pak tady máme Eh, odpovědní, eh, odpovědní jakoby zásilku v případě, faktoru, v případě, že se nám ta helma nějakým způsobem nebude, nebude líbit, eh, tak ji můžeme poslat na zpátek, máme tady i pokyny, nějaká reklama. Takže určitě o to, o to shopu, o toho prodejce slušná férová věc, že, že hned pamatuje na, to, na tu eventualitu, prostě nelíbí se okamžitě poslat na zpátek a je to vyřešené. Tak, Tenhle ten vak, v podstatě tahle barva není teda reflexní, nicméně je hodně dobře vidět, takže v případě, že byste, že byste dejme tomu teoreticky, ten, ten vak vozil v motorce, to můžete použít jako, jako nouzové řešení, někde budete mít nějakou poruchu, nehodu, tak to dáte prostě na helmu, dáte to před zatáčku nebo někam eh, dál a funguje to jako výstražený trůhelník, nebo aspoň něco v tom smyslu. Každopádně ten vak je šikovná věc, eh, když to potom eh, mimo sezonu někde uskladňujete, tak, eh, tak to určitě ten bak se hodí. Tak, dáme si to stranu. Takže eh, tu helmu teda už jsem nafotil, jak jsem říkal na začátku videa, eh, takhle teda vypadá. Já jsem volil tuhle kombinaci, protože mám motorku, mám bílo-černou kombinézu to samý, takže aby to tak nějak v sobě ladilo, takže jsem to takhle pořešil tuhle barvou. Helma má tady na sobě vlastně reklamní jenom folii proti, eh, na ten převoz, aby se to tlex nepoškodilo. Eh, tak, tady vám teda ukážu některé ty prvky, takže co se týče eh, větrání na bradě, je tady třípolohový, takže plně otevřeno, polovina a úplně zavřeno. Čelní větrání má dvě polohy, vypnuto, zapnuto. To samé tyhle ty horní mají akorát dvě polohy, vypnuto, zapnuto, proudění vzduchu. Tak, pak jsou tady takové ty zadní odfuky, to bylo taky na fotce ukázaný. Eh, co se týče plexy, takže má to úpravu proti uškrábání, eh, krásně to plexy drží všechny ty polohy. Tady dokonce úplně ta poslední poloha, to péro je fakt silný, že opravdu to krásně, krásně to drží. Eh, ten zámek, zámek toho plexi funguje v podstatě, já jsem si nejdřív myslel, že funguje v jakýkoliv poloze, že si to třeba takhle pootevřu, eh, zavřu si ten zámek. Ne, ono to funguje v podstatě jenom, jenom když eh, ten, hm, to plexi máte úplně dole, tak potom páčku si to takhle zamknete a už to, už to nejde otevřít. Takže třeba určitě dobrá věc, že máte jistotu, že se vám to neotevře. Tak, sundávání plexi, <clears throat> klasika. Tak, tady máme takovou páčku, kterou si takto odchýlíme a to plexi, tak. To plexi vydáme úplně stejně, postupujeme na druhé straně. Eh, když se to vrací, tak nejdřív takovou tady tu kostičku, nebo jak bych to nazval, tu tam dáte jako první, takže si páčku, vrátíme kostičku a je to tam. Jo? Je to fakt opravdu hodně rychlé řešení. Tak, tady už jsem zmiňoval, že tam byl pinlock, eh, super věc super věc, takže ta helma eh, přijde takhle, dodává se s čirým plexy, to prostě se i píše v e-shopech, aby lidi se nemysleli, že jsou tam kolikrát vyfocený ty helmy rovnou, rovnou s eh, plexy kouřovým nebo nevím, zlatým plexy, ale ona opravdu přijde s tím čirým plexy a, všechny ty ostatní barvy eh, jsou potom na, jakoby, jakoby náhradní díl. Takže tady vidíme ty šrobky, ty pacičky na, na, to, na, na, na, na, ten, na ten pinlock. <clears throat> No tak, pak tady máme samozřejmě ten eh, nosní deflektor, eh, bradový deflektor, super věc, netáhne vám vlastně, no, ta turbulence vzduchu není potom na ty oči, na ten, na ten obličej, určitě dobrá věc. Tak, co se týče toho interiéru, eh, já jsem tuhle helmu projížděl, už jsem projížděl asi 40 km. Bylo dost chladno a byl opravdu velký silný vítr. Takže za chvíličku vám povím moje jakoby, zkušenosti, nebo průběžně budu povídat. Uh, tak, kde budeme pokračovat. Uh, zapínání má to teda ty D kroužky, kdo je zvyklý na tu mikrometrickou přesku, která je rychlá, pohodlná, uh, tak tyhle kroužky chválím, protože sice to není tak jakoby rychlý to zapnutí, nicméně tím páskem si to krásně stáhnete pod bradu, tu helmu, že tam nemáte já třeba eh, s tou mikrometrickou přeskou mám zkušenost, že prostě i když jsem jí měl na doraz všechno utažení, tak stejně jsem tam měl vůli. A takže ta helma, kdyby byl nějaký pád nebo nějaký, nějaký prostě problém, tak stejně by ta helma prostě tam 2-3 cm na té hlavě lítěla, což určitě není dobře. No, sice jako by se dělala dobře, ale při tom nárazu tam už je něco, už je toto něco jiného. Takže určitě chválím, je to dobrá věc. Eh, vlastně volný konec eh, tý, eh, toho, toho pásku si tady můžete, si tady můžete připnout tady do toho složku, aby vám to tam nikde ne, <clears throat> neplandalo. Tak, potom je tady systém na vytržení lícnic. Na vytržení lícnic v případě nehody, což je asi pro záchranáře určitě velice dobrá věc, protože když je potom nějaký zranění a mm, je to vážný, takže hrozí riziko poranění páteře, takže Určitě ty záchranáři budou rádi, když to budou moci vytrhnout, tu lícnici, hned vám to ukážu. Eh, ono to v podstatě drží jakoby na třech cločkách, takže já si ty cločky uvolním, nicméně eh, ten systém, ten systém eh, při té nehodě funguje, že opravdu za tu zabereta vytrhnete to i s těma cločkama. Takže takhle tu lícnici vlastně vytáhnete ven a je venku. <clears throat> Takže takhle se nám rovnou naskýtá pohled, eh, pohled dovnitř do té helmy. Eh, ta helma už má přípravu, doufám, že to bude vidět na kameru, má přípravu tady na, na sluchátka, eh, hm, prostě handsfree sada. Tady máme vidět vlastně dofukování lícnic, tady máme pumpičku, takže si krásně napumpujeme, tady už se nám to dokonce i zvedá, když foukám, to no, asi na kameru nebude vidět, ale už se ten košářek se tady nafuknul. A tady máme odpouštění, odpouštění toho vzduchu. E, tyhle ty dofukování lícnic je to super věc, opravdu e, tu helmu si nasadíte, a dofouknete si to, ona se krásně stáhne, aniž by vás to nějak jakoby e, tlačil na tváře nebo něco v tom smyslu, že byste prostě nemohli ani mluvit, nebo to ne. Ona jakoby ty lícnice krásně prostě um, si sednou a, a ta helma se, jako i se zapevní, se zafixuje mnohem snáš. Tak, eh, ještě asi poslední věc. Eh, interiér je plně vyndavatelný, pratelný. Já to asi celý vyndar nebudu, to si myslím, že je docela známá věc. Prostě je to systém nějakých tady svočků, který drží, eh, drží ten interiér a pak se to jako vlastně můžete jakoby <clears throat> celý prostě vytáhnout ven a dát do pračky nebo nějakým způsobem vyprat. Tak, eh, co se týče jakoby, mojich eh, zkušeností, tak už to máme, zkušeností, tak eh, během té jízdy, já jsem ji teda koupil na, na konec sezóny, teď je zrovna počasí, že by psa nevyhnal, že zatím jsem neměl možnost ji jakoby, vyzkoušet dál, aby to byla jakoby, plnohodnotná recenze, tak určitě by stálo za úvahou, dejme tomu, třeba za rok natočit nějaký mini video, nebo aspoň Eh, budu dopisovat, ať plusy nebo mínusy, dopíšu třeba do komentáře pod video, hm, jaký mám zkušenosti s touhle helmou. <clears throat> Každopádně ten den teda, jak jsem říkal, 40 km, velký vítr, eh, takže helma se mi, se mi zamlžila, se mi zamlžila, než jsem prostě nějak stačil rozjet motorku, tak jsem říkal, no fajn, dobrý, neuvidím. Eh, po pár metrech se to skutečně rychle odmnožilo. Ona tohle helma vlastně slibuje systém rychlého odmnožení, takže opravdu byl jsem překvapený, od, rychle se to odmnožilo. Všechny tyhle ty prvky jsou, jsou krásně ovladatelné v rukavicích, ať už je to ta páčka, eh, horní, nebo prostě všechny tyhle, ty, eh, tyhle ty systémy větrání, takže v rukavicích se to dá krásně ovládat. Eh, interiér, ty helmy, velice příjemný materiál, opravdu super krásný Eh, jakoby pěkný pocit, jo? opravdu příjemný, příjemný, hodně příjemný materiál. Eh, Helma nikde to nevrže, neskřípe, eh, já nevím, nepíská vzduch a podobně, Plexy prostě drží, držel za jízdy, zkoušel jsem i takhle, jo, si třeba při té pomalejší jízdě si dá plexi takhle nahoru, co to bude dělat, co to bude dělat, nedělalo to nic, pěkně to drželo. Tak určitě vás bude zajímat hlučnost. Takže byl jsem překvapený, protože ten vítr, byl opravdu dost velký a uh, takhle četl jsem, četl jsem samozřejmě nějaký recenze ohledně téhle helmy, než jsem si ji pořídil. Uh, ono je to totiž s helmou dost těžký. Uh, ohledně hlučnosti, prostě každý máme jinou hlavu, jiný uši, jiný posez na motorce, jinou motorku, máme plexy, nemáme plexy a tak dále. Těch faktorů je prostě celá řada, takže jenom údaj, mám obvod hlavy ten a ten do obchodu. Ne, nestačí, to opravdu ne. Takže určitě úplně ideální případ je, jako to je, jak mu říkám, výhra, že prostě si najdete nějaký velký obchod, který umožní, umožní eh, si tu helmu vyzkoušet na motorce. A vy prostě máte už třeba připravený, jo, mám zájem, tuhle helmu, tuhle, tuhle, tuhle. Ideální případ, přijdete do toho obchodu, mají všechny skladem, mají tam můžete si vyzkoušet. Eh, to je úplně super věc, protože teprve potom zjistíte, že třeba i ta vyhlídnutá helma nějaká vytoužená, ne, že to prostě není ono a radši šáhnete po jiné. Eh, abych to teda dokončil eh, s tou lučností, všechny tyhle ty prvky, které bezvadně fungují, prostě ten nápor vzduchu je okamžitý. Takhle třeba jsem si hodně rychle rozmyslel, jestli to nechám nebo otevření to větrání nebo ne, v tom, tenkrát, jsem to projížděl, protože ten nápor vzduchu na to čelo je ohromný, ohromný a jak říkám, jak bylo chladný počasí, jak mi byla hned zima, tak jsem to radši zavřel, abych se nenakladil. To samé tady, okamžitě nápor vzduchu, eh, i to samé i tady. Takže opravdu všechny tyhle ty prvky jsou vyloženě funkční, opravdu funkční. A mm, jakoby ten vzduch, ta vnější aerodynamika nebo ta vnější hlučnost, ta tam malinko byla. A teď opravdu nemůžu říct, jestli to bylo tím brutálním větrem, co byl, anebo, nebo jestli to způsobilo tyhle ty prvky. Eh, prostě jo, že třeba ta páčka je zbytečně velká, eh, tohle je jakoby zbytečně velký, ale je to jenom v úvozovkách, protože eh, je to vlastně daň za tu funkčnost. Jo? Prostě je to, funguje to, opravdu to funguje, všechno ta uhledatelnost, ty, ty náfuky toho vzduchu a ta má opravdu dechá, což bude v létě úplně super věc. Na zimu se to radši vyplatí zavřít, protože by v tom člověk plně zmrznul. Takže ten vnější hluk tam jako by byl slyšet, ale dovnitř to nešlo. Jo? Já jsem byl jako by překvapený, jsem si říkal paráda, protože helmy, co jsem zatím měl, tak jsem si musel prostě, musel jsem si je tady vyslat molitanem kolem těch uší, vlastně ty mezery, co jsou tam na, ten, na, to, na ty sluchátka, tak tam je zbytečně velká mezera, eh, takže jsem si to vyslal, ono to hodně pomůže tím molitanem. Eh, potom ještě záleží, jestli používáte třeba kuklu nebo ne, ta kukla to hodně utlumí eh, ten vzduch. Takže jakoby s tou ručností určitě existují, uh, určitě existují lepší helmy, těžší vevnitř. Uh, nicméně já jsem jakoby byl překvapený, uh, já, já jsem spokojený. Já jsem s tou helmou spokojený, co, co se týče té ručnosti vevnitř. Myslím si, že to je normální. A kdyby jsem náhodou narazil na to, že že přece jenom ještě, ještě by to chtělo míň nebo víc ticha v té hlavě, tak si prostě tady provedu provedu si to, to dověcpání kolem těch uší a, a budu spokojený úplně. Tak, to je asi, asi ode mě všechno. Uh, už mi nic nenapadá. V tom videu, jak jsem říkal, jsou tam všechny ty popisy, na začátku popisy toho, uh, co se tam dá všechno doobjednat, třeba jo, ty plexi štítky, tak krásně si to uh, sladíte prostě s mašinou, ty, ty helmy si vydávají v různých barvách, takže opravdu jakoby ta možnost je, máte takovou a takovou motorku, takovou takovou kombinézu, tak si to pěkně nakombinujete a, a helma je pěkně lehoučka, já si sem ještě budu předělávat držák na kameru, takže v podstatě i e, jakoby z tuhle reportáží nebo recenzí trošku spěchám, dokud ta helma je takhle v tomhle původním stavu, abyste, abyste ji viděli jakoby tak, jak vypadá, e, jak vypadá ještě před tou úpravou. Takže já říkám, nemusíte se mnou souhlasit, co jsem teď právě řekl, ale myslím si, že tohle helma firma Škorpion je světlolet známá značka. Myslím si, že by si asi úplně nedovolili vyrobit nějaký šmejt a prostě mm, myslím si, že stojí za úvahu, stojí za úvahu, abyste třeba po ní do toho regálu, až si budete zkoušet a projíždět se v nějakých helmách a dejme tomu, eh, zkuste vyzkoušet i tuhle tu helmu a uvidíte sami a a buď si zvolíte, nebo si vezmete jinou, to už je samozřejmě na vás. Takže ode mě asi takhle všechno. Jak říkám, ještě napřidám teda do toho popisu videa no, průběžně, průběžně nějaký, nějaký, nějaký komentáře, a nebo, nebo třeba natočím nějaký mini video po, po sezóně prostě, a buď tam bude, jo, super helma, anebo tam bude třeba, co jsem to koupil. <laughs> Všechno je možné. Tak jo, mějte se. Ahoj. A díky za sledování. Takže dneska testuju tuhle tu helmu. Eh, dneska nefuká takový silný vítr, je celkem relativně pěkně, sice je trošku zima, takže ty podmínky jsou trošku lepší, než jsem měl posledně. A myslím si, že za tu cenu tahle helma je úplně super. A co se týče té tý hlučnosti, mohla by na tom být líp, ale je to vlastně takový průměr. Eh, já osobně jsem s ní spokojený, takže za mě, za mě za jedna. Čau.